ら頑張りなさいもらった影分身の術影分身の術 ほら頑張りなさい硬派烈風剣禁じ影分身の影分身の術あもう終わりよやあ Yeah! 影分身の術 頑張りな

影分身の術8分なでしこ流真空連 影分身の術影分身の術 影分身の術影分身の術はっ主怒ら 頑張りなさい捕らえた捕らえたまだまだを怒らせたわねまだだまだだ

を怒らせね影分身の術だ捉えた影分身の術を怒らせたわね まだだまだだ頑張りなさいまだだ影分身の術 Yeah! 私を怒らせたね捕らえたまだだうわ 行く螺旋だお待螺旋だ影分身の術ウィーせいはなでしこ流硬派烈風なでしこ流真空エンスーまだライ

アやさかの間がたま行くぜ捕らえたうわ 捉えた Yeah! らえたほら頑張りなさい 消ーちまい捉えた捉えたいやまだまだオーラ頑張りなさい風化旋風連覇風化

影分身の術影分身の術